Fe enw i Dr Nicola Canali, dwi'n seicolegydd addysg. Dwi'n gweithio gyda rhieni a plant yn y blynyddoedd cynnar i cymorth cynnar Cardydd. A mae gen i dau fachgen ifanc bywiog hefyd, felly popeth dwi'n sôn am heddi, dwi wedi trio adre. Dwi'n mynd i sôn am ymddygiad plant yn y blynyddoedd cynnar, sut i ddeall yr ymddygiad yma a sut i ymateb. Yn y blynyddoedd cynnar, mae'n cyffredin iawn i ymsiynau mawr yn mynd yn ormod i blant bach. Felly, dyn ni'n gweld ymddygiadau fel bwrw, taro, brathu, ddim yn dilyn cyfrwyddiadau. A dyn ni'n gweld, mae'r lot o'r ymddygiad yma'n tebygol iawn yn y blynyddoedd cynnar. Mae cysylltiad pendant rhwng ymddygiad plant a'i cam ddatblygiad – Felly, dyn ni'n gwybod bod yr ymenydd dal i ffurfio yn y blynyddoedd cynnar, a dyn ni'n gwybod bod yr emosiynau mawr yma'n gallu mynd yn ormod i blant. A un o'n swyddi ni fel rhieni neu fel oedolion yw i helpu blant i datblygu'r sgiliau o gallu rheoli rai o'r emosiynau mawr yma, felly y sgiliau hunan reoli. Mae hwn yn cymryd amser a lot o ymynedd. Fel unrhyw sgil arall, dyn ni'n helpu plentyn i ddatblygu yn y blynyddoedd cynnar fel reidio beic neu ysgrifennu. Mae angen i ni hefyd helpu plant bach i ddatblygu sgiliau hunan reoli. Felly un o'r ffactorau mwyaf pwysig, uh, os dyn ni'n meddwl am datblygu sgiliau hunain reoli plant, yn ywedig plant bach, yw'r perthynas a'r rhyngweithiau rhwng y plentyn a'r oedolyn neu rhiant. Felly mae Dr Dan Siegel wedi dod lan gyda ffordd gweledol iawn o feddwl am beth sy'n digwydd o fewn menydd y plentyn pan mae'r emosiynau mawr yma'n cymryd drosodd. A mae fe'n galw'r model yma model y llaw neu the hand model of the brain. Felly os ydym ni'n meddwl am cleder y llaw, fel y rhan mwyaf cyntefig o'r ymenydd. Dyma rhan o'r ymenydd sy'n gyfrifol am pethau dyn ni ddim yn meddwl amdano, fel curiad calon, tymheraf y corff, a dyma ble mae'r um, fight o flight rhan yr ymenydd. A wedyn os ydym ni'n meddwl am y bawd fel y rhan emosiynol o'r ymenydd, dyma'r dar nesaf ei ddatblygu mewn plant, felly dyma'r rhan o'r ymenydd sy'n gyfrifol am emosiynau mawr fel tristwch, dicter, hapusrwydd. A wedyn y rhan olaf yr ymenydd ei ddatblygu yw rhan meddwl yr ymenydd. Felly dyma rhan o'r ymenydd sy'n gyfrifol am pethau fel cynllunio, meddwl o flaen llaw, rheoli, rai o'r emosiynau mawr yma. A beth sy'n digwydd yw pa mae'r emosiynau mawr yma yn mynd yn ormod i blant ifanc, mae rhan meddwl yr ymenydd yn datgysylltu o weddill yr ymenydd, felly dyn ni'n galw hwn yn colli'r limpin neu flipping the lid. O ran ni fel oedolion, dyn ni wedi datblygu'r sgiliau hyn yn reoli fel bod ni'n gallu dod ar darn meddwl am yr ymenydd nôl yn gysylltiedig â weddill yr ymenydd, ond i blant ifanc mae angen help oedolion i ddod ar rhan meddwl am yr ymenydd i weithio nôl gyda gweddill yr ymenydd. Pa mae plant ifanc wedi datblygu'r sgil yma dros amser, wedyn maen nhw mwy debygol o allu hun yn reoli'r emosiynau mawr yma, ond mae hwn yn cymryd amser. Gallwn ni feddwl am y wahaniaeth rhwng stranc a gwelltineb neu meltdown trwy defnyddio model llaw yr ymenydd. Mae strancio'n digwydd pan bod rhan uchaf yr ymenydd dal i fod wedi cysylltu â rhan emosiynol yr ymenydd, a mae plant yn cam ymddwyn er mwyn cael ffordd ei hun neu cael rhywbeth maen nhw eisiau. Mae plant ifanc yn cael yr hyn dyn ni'n galw'n stranc rhan isaf yr ymenydd, neu meltdowns, pan fo rhan feddwl yr ymenydd wedi datgysylltu o'r ymenydd emosiynol a maen nhw wedi colli limpin neu fflip ddilyd a mae'r tymladau mawr hyn wedi cymryd drosodd. Felly i plant hun, maen nhw'n gallu cael y strancs yma, ble mae'r emosiynau dal o dan reolaeth achos mae pob rhan o'r ymenydd dal yn gweithio da'i gilydd. Ond i blant ifanc, yn ymwedig plant yn y blynyddoedd cynnar, maen nhw fel afer yn cael gwelltineb neu meltdown, ble mae darn meddwl yr ymenydd wedi datgysylltu o'r darn emosiynol yr ymenydd. A dyma'r gwahaniaeth rhwng stranc a gwelltineb neu meltdown. So mae'r ffordd dyn ni'n ymateb i ymddygiad plant rili really yn gallu dangos y gwahaniaeth yma rhwng cosbi a disgyblu. Gyda plant bach, os dyn ni'n defnyddio cosbi, dyn ni'n gallu newid yr ymddygiad yn y tymor byr, falle trwy ofn neu cywilydd, ond wrth i blant fynd yn hun, mae'r strategaeth yma ddim cweith yn gweithio iddyn nhw wrth i nhw fynd yn hun. Ac hefyd, mae cosbi yn gallu gael effaith negyddol ar yn barch a yn hyder plant. Ar y llaw arall, mae disgyblu sy'n dod o'r lladin addysgu yn trio creu newid tymor hir yn ymddygiad y plentyn. Ac hefyd, mae'n helpu hybu hun yn hyder a hun yn parch y plentyn. Felly mae'n sefyllfa positif i'r plentyn ac i'r rhiant. Mae Dr Kim Goldin wedi creu ffordd o feddwl am magu plant mewn ffordd positif iawn o'r enw dwylaw magu plant. Mae'r llaw cyntaf, cysylltu, yn sôn am y cariad, cyn cynhesrwydd a rhyngweithiad rhwng plant ac oedolion. Mae'r llaw arall, cywiro, yn sôn am y strwythyr, y rheolau a'r trefn mae hefyd angen ar blant. Mae Dr Kim Goldin wedi creu saith cam ymarferol iawn i cysylltu a cywiro a dwi wedi addasu'r saith cam yma yn fy ngwaith gyda rhieni. Y cam cyntaf yw i sylwi Os angen ymyred, os angen wneud yn siŵr bod y sefyllfa'n saff, neu os modd anwybyddu'r ymddygiad os dyw e ddim yn mynd i achosi unrhyw niwed unrhyw un. Cam 2 yw i chi eich hun. Ydych chi'n teimlo fel bod yr emosiynau mawr yma ar fi'n cymryd drosodd? Os rhaid i chi falle cymryd cam yn ôl, cymryd anadl ddofn neu galw am help rhywun os oes rhywun arall yn y tŷ? Mae'n bwysig iawn i chi eich hun cyn ymateb i'r sefyllfa. Cam tri yw i dywely'ch plentyn. Ydych plentyn yn boddi yn yr emosiynau mawr yma? Os rhaid i chi tri am ymdywelu'r plentyn, falle mae rhai plant yn hoffi cwtch, mae rhai plant yn hoffi'r rhiant i jyst ystydd yn agos at nhw fel bod nhw'n gwybod bod chi na. Um, a chi sy'n gwybod beth mae'ch plentyn chi yn mynd i ymateb i yn y sefyllfa yna. Y cam nesaf yw chwilfrydedd. Os gallwn ni fel rhieni meddwl am beth yw'r emosiynau mawr yma sydd tu ôl i'r ymddygiad yn ni'n gallu gweld, mae'n rhoi lot o clywiau iddyn ni ar sut i ymateb i'r ymddygiad, ond hefyd sut i osgoi'r ymddygiad yna i ddigwydd eto. Felly mae angen i ni fel rhieni bod fel deifio'r dŵr. Os dyn ni'n dod i mynydd rhew a dyn ni'n gweld ymddygiad fel cnoi neu bwrw neu gwrthod, mae angen i ni fynd o dan y dŵr i edrych am rai o'r emosiynau sy'n cyfrannu at yr ymddygiad yma. Yn y blynyddoedd cynnar, gallwn ni falle meddwl am pedwar prif rheswm pam mae plentyn falle'n ymddwyn fel y maen nhw. Un yw falle bod y plentyn yn teimlo fel bod nhw'n rili eisiau bwyd. Un arall yw falle bod y plentyn yn teimlo'n grac neu'n ddig. A rheswm arall yw falle bod y plentyn yn teimlo'n unig a eisiau cwmni neu eisiau uh, sylw gan y rhiant. A'r un olaf yw falle bod y plentyn wir wedi o'n lan. Y cam nesaf yw cysylltu. Hyd yn oed os dyn ni'n dda iawn o feddwl am rhai o'r anghenion a'r emosiynau sy'n cyfrannu at yr ymddygiad yma, mae'n bwysig iawn i ddweud hynny wrth y plentyn. Felly, os dyn ni'n gweld bod plentyn wedi blino, gallwn ni ddweud, dwi'n meddwl bod ti wedi blino nawr, deri cael saib fach. Neu os ni'n gweld bod plentyn, neu ni'n meddwl bod plentyn eisiau bwyd, gallwn ni ddweud, deri cael bisged, neu deri cael darn o ffrwyth, neu rhywbeth sy'n cyfleu bod ni wedi deall rheswm yr ymddygiad yna. A mae hwnna wir yn helpu plant i ddatblygu sgiliau hun yn reoli a sgiliau cymdeithasol y plentyn. Y chweched cam yw cywiro, lle mae'r ail law yn ddod i fewn. Oes angen rhoi canlyniad oedran priodol i'r plentyn, er enghraifft, ti di taro dy frawd gyda'r tegan, mae'r tegan yn mynd i ffwrdd, neu welis ar neu dim parc. Mae plant dal angen y ffiniau a'r strwythyr yma i ddeblygu. Y seithfed camw ail cysylltu. Ar ôl y cywiro, gallwch chi ddod ar llaw arall yn ôl, y llaw cysylltu, falle gallwch chi cael stori fach neu cwtch, ond y peth pwysig yw i anghofio am beth sydd wedi digwydd a symud mlaen.